Стаття. Кеннет. О, Ришарлисон. Естественно, сегодня стандарты будут иметь большое значение для Эвертона. Ришарлисон. Опасно это удар. Вообще стоит через себя. И мяч идет над Na перекладом. área do Mojimirim. Levantamento na primeira trave. A sobra do América. Time, é o seu. Olha aí de novo. O Richarlison. Jogada ensaiada, o André no segundo pau, cruzou pra dentro. A cobrança na segunda trave. A bola vem na entrada da pequena área. Tentativa de bicicleta. Ко. Скидка. Опасно. Заблок... Evo sad e, Miralaca u dobroj prilici za centar šut. e, Ide lopta na drugu stranu. was a good stretch by Collins. Acrobatic from Rashad. To Richarlison, doesn't he? There's no right to take that off. العالية والراسية وين؟ الراسية بمقصية جميلة. تحولت إلى ركلة مرمى في واحدة من أخطرات لم تكن في الشباك وإنما جانبت Sigurdsson ortası cezalanına Rison Maçın en net pozisyonu diyebiliriz. Несподівано зникав старт, зі стартового складу. Пробуває Шалісон. Ações para fazer o cruzamento. Robertinho mandou para a área. Atenção, jogo aéreo, desvio, remate. Muito. O brasileiro a tentar a emendar batalha. Gana Platero, rebote de Richarlison. Media vuelta, golazo. Doble desvío. Primero на прилі. І Ще одна подача. Знову Крул. Штовханина. Удар Рішарисона. Гол! Це не була гольова позиція. Допоки Рішарисон не виконує подачу. Крул в боротьбі з міною. Такий е, момент. Ось тут передача в центр. І... Рішарлісон! Це супергол. Це неймовірно. І знову дебют його, і знову дубль. Так само, як і у лізі чемпіонів, так і на чемпіонаті світу. Як...